Rusiyadan atılan iki raket Polşanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Lyubliyana vilayətinin Pşevodov kəndinə düşüb. Bu barədə Z radiosu məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə zamanı 2 nəfər ölüb. Hadisədən dərhal sonra Polşanın baş naziri Mateusz Moravetski kritik vəziyyətlə əlaqədar hökumətin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin təcili iclasını çağırıb. Polşa mətbuatının məlumatına görə qırıcılar havaya qalxıb. Hökumət hadisəni şərh etmir. Associated Press agentliyinin məlumatına görə ABŞ kəşfiyyatı Rusiya raketlərinin Polşanın hava məkanına daxil olduğunu təsdiqləyib.